Słuchaj, gdybyś miała taką możliwość żyć na własnych zasadach, to co byś właśnie robiła? Jarałabym blanta, leżąc przed napalonym wychowawcą z techniką rolniczego.